bokoto bokoto bosabone ebele na bomba chaine epai ya glodi la tundra wana grand journaliste na biso na kati ya mboka na biso bosabone mokili momanga boketuma yango lobika lisusu de diaspora natindi bino bosabone ebele na bomba chaine tv bomba chaine tv epai ya glodi la tundra Bo s'abonner ebele, bo s'abonner ebele, bokoto, bokoto, l'heure est grave, l'heure a sonne, il est temps, mama Glory toza ko soutenir yo, tobanda kosala mpe mwa bemission ba 3 minutes, tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka, Nzambe abatela Bombashell TV, et puis yo moko Glody la